def nuyu ñi nga xam ne saa su ne dañ ñuy topp jotaay bi ci moo xam ci application bi moo xam ci internet bi moo xam ci suñu fréquence ñun ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax di leen wax ne cant ak ngërëm ñeen jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax mbégte di fegg ak yow ci jotaay wi ñu tàmbalee ak yéen kaay bii di le quotidien la mu xëy fësal ci xët wu njëkk fësal na nataalu ko Mansour Faye jëwriñ ci yor wàllum dem bi ak dëkk bi ni dem bu jàkkaarloo na ak taskatu xabaar yi la mu ci xamle mooy Faw ñu respecter yi mesure l'état état bi du reculer ceux qui veulent ma démission doivent faire preuve d'endurance ñi nga xam ne dañuy sàkku ma démissionner nañu dalal seen xel. Babacar jërëjëf yaakaar naa ne askan yi nga xam ne ñoom la jiite jëm la ci wàllum transport ñoom ñooy yëglu saa su ne di wax naan Mansour Faye na démissionné waaye moom jàngat bu mu def moom ak xalaatam la mu jàpp mooy askan woowu di wax nekkul ñoom ñoo ko tabbu njiitu réew mi moo ko tabb te moom moo moo tax mu démissionné ne tant que mi ngi am confiance ci moom day continuer liggéeyam. Mm-hmm. wattu kaaraange askan wi euh, Casamance bu nu sukkandikoo ci xët wu njëkk yéenekaay bi di Sud Quotidien ci page deux mu ngi xam ne ni benn euh, jàmbaar daanu na ñeent am nañ ci gaañu gaañu. Babacar ñaanal yàlla ña nga xam ne ñoo ci génn àdduna suñu borom yërëm leen àtt leen ci yërmandeem xaral leen àjjana fi daw si ñi nga xam ne dañu blessé aussi nekk ñoo xam ne ay jàmbaar lañu ak ña gaañu ñëpp jàmbaar lañu jàmbaar na bu ñu ko waxee mooy armée yi nga xam ne tey ñoo demoon ca Casamance pour lan topp sàmm suñu kaaraange kon nag bu dee am ñoo xam ne ñàkk lañ fa seen bakkan am na ñoo xam ne blessé lañ fa jëlee ñaan suñu borom may leen yox ci yëkkati leen ak jàmm. Mansour Faye ñëwaat ci xët wu njëkk yéenekaay bi di réew mi quotidien des informations contradictoires une confusion totale noonu la ko Mansour Faye eh, ni waxee Mansour ni eh, ñi nga xam ne danañu liggéey danañ leen protéger waaye képp ku bëgg a salfaañe seenub liggéey daa ko diggaale ak ñoom. Babacar loolu mooy dëgg parce que yaakaar na ne transport dafa yaatu transport dafa yaatu kenn ku nekk ak kuwal nga nga bokk ñoom nag bu ñu nasee seen i pexe ñoom sëfër si nas na ñoom dañu bëgg a dem na nga xam ne mooy grève ñoom ñi ca d'accord mën nañu def waaye ñi ca d'accord nañ leen nangul seen principe bàyyi leen ñu liggéey na mel na ni nag kuy tontu ñi nga xam ne ba tey ñoom ñooy sàkku mu démissionné nee na je suis focus sur mes missions loolu euh, loolu lay kàddu Mansour Faye la mu ngi ci yéen kaay bii di bés bi le jour Babacar démission mu dafay dépendre ci nit ki te yaakaar na nit ki ka nga xam ne moo la topp moom moo am moom moo mën a taxaw moom la mu la dénkoon dem ba soxlaatu ko mu ne la mu la dénkoon dama koy nangu jógee ko ci yow teg ko ci nan loxo waaye askan wi nga xam ne ñoom nga jiite bu ñu demee ba gisatuñ seen bopp ci yow du ñoom ñooy tax nga démissionné mais li am solo mooy liggéey te li xew nag dama jàpp ne transporteur dañ ci am part de responsabilité ak chauffeur si parce que liy xew ci ñoom accident yi am moment yi ñuy am ak na muy amee ñoom ñoo koy sàkk mais saa bu accident amee ñu ngi ci dëdd waaye nag warul ñàkk bu ñu jiit boo jiitee dara moom bu ca dara xewee il faut ñu tudd la euh, mu ngoo ko Cheikh Yérim Seck journaliste bi génne aw li war mu fës lool jamono ji ci ëttu Euh, yëglekaay yu ci bari Cheikh Yérim Seck déshabillé Macky ak Sonko am nay kàddu yu mu jël teg ko ci ndoddu Macky Sall yëkkatiwaat ko bàcc ko Ousmane Sonko njiital Pastef. Babacar xam nga journaliste moo nekk métier moo xam ne métier lépp ay risque la parce que saa boo bindee wala nga wax ak nit ñu am na ci loo xam ne mën na la fekk sa kaw loolu nag moo dal Cheikh Yérim Seck gis nga kàddu yi nga xam ne jël na ko ak la mu bind yëkkati ko teg ci ay nit loolu nag moo lañ koy toppee waaye li am solo mooy réew mi nekk daal journaliste daal lañu dañ dañu jàpp ne kaso daal mooy métier ak porte plainte dafa jàpp ne lu mën a am rek dañ ko war a waxtaanee mu ngoo ko ba tey bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di turbine mu ngi wax ne dafa mel ni dafa am malaise bu am ci wàllum wax troisième mandat Aminata Mbengue Ndiaye ni tey dina convoquer secrétaire exécutif national est-ce que du euh, waayu Kaffrine bi sax nu mu tuddati. Ah, Abdoulaye Wilane mhm. euh, wax jooju mu wax ne Macky Sall amul droit troisième mandat boo moywul daanu ko dàq ci parti socialiste. Babacar yaakaar naa ne kenn waru ko dàq parce que bu nekk bi da ngaa bokk ci parti ñii taxaw ne man am nañu droit ne président mooy suñu candidat ñii taxaw ne ñun président amul droit nekk candidat démocratie lañ nekk. dañoo dem nag ba nekk ci réew moo xam ne Benno Bokk Yaakaar dafa mel seen démocratie moom dafa des wala boog taxawee wuñ ko parce que ñi nga xam ne dañu dëggal ne président am na droit def de am na droit nekk candidat élection 2024 ñun ñi dañuy gis ne seen dayo ak seen jàmbu day yokk ci biir parti bi mais ñi nga xam ne dañoo ne ci biir parti bi bokkuñ ak nit ñi gis-gis na ñoom d'accord ñu candidature président Macky Sall 2024 ñu ngi dañu jàpp ne day am kàddu yu bari bari yu jógee ci Benno Bokk Yaakaar jëm ca ñoom Euh, l'observateur yéene kaay mu ngi nettalil ne euh, village des victimes de l'accident à Nguène Sarr euh, mooy accident bi am ci Sakal terre terre des souffrances boo jëlee dëkk yi ma lay waaj li man bokk na ci deuil communautaire sax la ñu ko woowee mooy Nangour Fall Ngent Fall Càmben ak Caare juróom-ñeenti doomi aadama na suul nañ leen xaat mu ngi ci xët wu njëkk yéenekaay bii di l'observateur. Babacar métti na responsabilité partagée bu na responsabilité partagée mooy chauffeur si nga xam ne ñoo daw ci tali bi ak anam bi ñuy dawalee ñi nga xam ne jot nañ ci ñàkk seen bakkan ñu ngi jaale seen i mbokk bu baax ñaanal leen yàlla yërëm leen xaaral leen àjjana waaye at mu bees mi nga xam ne ci lañu dugg te at mi xaajagul wala boog day doog a xaaj bu yàggul dara ñaari fan doo nga ci tegoo wala ñetti fan wala ak léegi nag ñi sa jot a ñàkk seen bakkan nit na lool waaye chauffeur si leen daw ndànk dal ndànk teewul egg fañ jëm xoolaat comportement bi parce que dawalin bi salte na ci moment bi nga xam ne ci la askan yëpp mer jëmale ci ñoom ñoom nag ci moment boobu wut ci la ñu dem la nga xam ne mooy grève téye seen i loxo ne dematuñ dikkatuñ te askan yi ñi nga am mer gu métti jëmale ci ñoom mhm. les éco yéeni kay xëy fësal ni du nettali ni Kër Massar ay jàppante yu métti doxoon na ci diggante waaye takk der yi gendarme yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ab gang boo xam ne matériel leen yu yor sax ëlëm na gaañ yi Ba sax, am na kenn ku ñu jot a gaañ ci sàndarmu yi. Ki nga xam ne moom mooy vigile ba ñu fekk ca quincaillerie boobu ñu bëggoon jël xaalis bi, moom danu ko yeew. Baabakar, maa ngi lay xamal lenn, réew mi am fi xaalis, sa bakkan a ngi ci xottu gerte. Réew mi am liberte, sa bakkan a ngi ci xottu gerte. Parce que bari na defkatu ñaawteef yoo xam ne léegi dañu yor kaaraange goo xam ne, walla boog léegi dañu yor matériel yoo xam ne dañu mën a jëflante ak suñu takk-der yi. Suñu takk-der yi, matériel ya ñu yor jëm a jëm, maanaam matériel ya ñu yor jëmale ci wàllu arme, lu ko raw matériel yu ko raw moom la euh, bandi yi yor moo tax nag dañu war a dooleel suñu takk der ndax ñu am fitu mën a jàmmarloo ak ñoom mhm. Walf Quotidien dafa mel ni nag fi mu toll nii allié yi ànd ak Macky Sall seenub sees yëngu na wala xamul fu ñuy teg seenub tànk bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Walf Quotidien xëy fësal nataalu ko Moustapha Niass Aminata Mbengue Ndiaye Idrissa Seck Ndaamal Kajoor euh, njiital réew mi Macky Sall zizani chez les alliés. Babacar dëgg rek mooy dëgg dañu ànd bokk bokkoon gëm-gëm amoon ambition di liggéey dem ba ci biir ci biir ànd bi nag kenn ku ci nekk bokkutoo ak sama am xalaat loolu bokk na ci élection yi nga xam ne dañ ca génnee ak léegi ñuy ñuy laam-laam yi ndax président da dem candidat 2024 am na ca ànd bokk ca ñoom am ñoo xam ne génn nañu wax ko défendre ko am ñoo xam ne dañu génn d'accord woon ci loolu nag moo tax kenn ku ci nekk Da nga jàpp ne kii suñu ennemi la, kii bokkul ak ñun parce que li ñuy kaas ñun di ko réclamer, li ñuy kaas di ko défense, di ko défendre, kii bokkul ak ñun gis-gis. Loolu nag moo tax gis nga Ablaye Wilane barki démb Njaay bi génnee wax, coow li commencé naa jug, kenn ku ci ne yaa ngi wax aussi défendre sa bopp. Aywa ñu jeexaleek yéenekaay bii di Sunu Làmb. Benn at yoo xam ne duñu ko bëre ñoom ñaar, Zarko ak Ada Fass. Suspendre nañ leen, décision bu CNG. Sunu Làmb ni. Ñaari miliyoŋ, ñoom itamit, dagg nañ leen ko ci seen làmb jii ñu bëre. Baabakar, esport boo mën a gis, dañ koy réglementé. Esport nag, bu amul organisation, esport ba du dox. Dañ doon kaas naan làmb ji dafay guddee. Gis nga Balla Gaye ak Boy Niang, seen làmb ji vingt-deux heures lañ ko sëgg. Ci mois boobu nag, ci lañu génne dogal ne léegi mayeetuñu benn mbër boo xam ne préparation dix minutes dañ la may, su weesoo dix minutes mënuñu ko ca topp it, am na lu ñu cay dagg. Waaye nag, su weesoo trente minit, bu làmb ja jeexee, am na sanction yu tegu ca kaw. Sanction yi dina nekk ci koppar, dem na ba ciy millions. Waaye, sanction yi dem na ba ci aj bi am un an ba deux ans. Loolu nag moo wàcc ci seen kaw ñoom. Waaye, xamoon nañ ko parce que dogal yi bi ñu ko jëlee léegi ak bi mu amee benn la. Waaw, dogal yooyu ñu jël sax tax na nag mu jur waxtaan sax ci ñi yor wàllum ahlu làmb. Gora Ndoye mu ne c'est vraiment injuste. Mactar Ndiaye tontu ne un avertissement doyoon na képp ci ñoom ñaar ñëpp. Cheikh Tidiane Niani, pourquoi je ne suis pas d'accord? Moom wax na li tax. d'accordul ci. Babacar nañu bàyyi caaxaan Sénégal boo ko bëggee organiser boo tegee say règles ba ñépp xam ne arguments yi lii lañu teg dañ ko respect dañ ko war a respecter parce que bu ñu fi waxee ne carrément bu ñu fi waxee ne sport bu amul organisation amul sport yëpp dafa am organisation mais mënuñu nekk làmb ji dem ba vingt deux heures vingt et une heures ba ñu dafa guddi Jaaduwul. léegi nag pour ñu organiser ko mooy dafa am heure boo xam ne ñu leen war a fixer combat yi muy grand combat dix neuf heures trente mais mbër yi dañu ne ci biir làmb ji ci enceinte bi sotteekoo cullikaay loo xam ne jëm cinq heures de minutes cinq heures de temps mais loolu bu ñu leen toppee ci loolu kañ la ñuy jógee ci stade bi aussi il faut ñu réglementé ko aussi ku jéggi yow ñu teg la coon ëllëgu dee keneen kuy ñëw xam ne waxtu wi la ñu sëgg waxtu wi la ñu bëre uh-huh. ñu dalal suñu gan uh, Adama Fall salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Babacar jërëjëf ñu ngi lay gërëm ci wëysu yi ñu fàttali ne enseignant nga yaay coordinateur Pastef bu département bu Gént Kay commune Gént euh, commune Gént Kay euh, yoru tamit président commission éducative ak alphabétisation des langues nationales euh, ci boobu gox noonu la waaw aywa laaj wu njëkk wi laata ñuy tàbbi ci dajale koppar ak Pastef ak euh, foofu nu ngeen fa nekkee. Hmm. ak nu ngeen fa yaatalee seen lawtaan. Hmm. ñeen Pastef accident yi tar lool ci réew mi. Hmm. la ci jàngat njëkk. waaw ñu ngi leen di nuyu di nuyu auditeurs Jafra FM yëpp fépp fu ñu nekk ci Sénégal ak à l'extérieur euh, di Mu wax ne, Accident yi moom wax dëgg Yàlla dañ koy mettitlu. Ñu ngi jaale d'abord ñi nga xamante ni ñoo ci ñàkk seen bakkan, Yàlla xare leen aljana. Ñenn ñi nga xamante ni ñu ngi ci opitaal yi tëdd, Yàlla fëgg seen bopp ba ñu am ag tan ak wér gu yaram ba dellu ci waat delluwaat ci seen activité. Mais accident yi moom jàngat yi ñu ci def yaakaar naa ne bu ñu toogoon di ko wax du ñu fi jóge ndax bari na trop, bari na trop te aussi li ko waral lépp boo xoolee ay responsabilités partagées la. waaw kon du côté des chauffeurs du côté aussi ci li nga xamante ni moom mooy état état nag bu ñu ko waxee mooy li nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo war a imp- i- impulser les bonnes décisions. donc ñoom bu ñu demee ba heure bi ñu am jafe-jafe yu yu mel nii donc yaakaar naa ne war na naa mën a delluwaat ginnaaw ñu lëkkale tuuti xoolaat seen bopp xoolaat yoon yi nga xamante ni ñu ngi koy jot a tabax. donc loolu daal xam naa ne. buñ ci dellusi woon ginnaaw xam ne euh, réew mi moom du Ndakaaru kese. Dañoo jéem a wàññi jël tali yeek autoroute yeek yooyu, gën ko yaatal ba Ndakaaru ba Kawlag, jëm Mbuur ak Kawlag ak Fatik ak Tàmbaakundaa, Kafrin. Yaakaar naa ne bu ñu ko defoon, jafe-jafe yooyu yépp dina mën a gën a wàññeeku. Ndax yoon wi dafa xat xat boo xamante ne mooy indi mooy indi accident yu bëri. Loolu moo jur tax tey lu mu jur, tali bi ne tekk, gaa ñi xàppati yi grève illimité. D'accord nga ci boobule décision? Ah waaw xam nga loo gis lu nekk dafa am lu koy doxal te chauffeur si dañoo am seen syndicat te comme am nañ syndicat am nañ droit di kaas te nit ki nii rek nga mën a kaasee téye fas faslante say loxo ne li ma bëgg su ma ko amul wala bu ñu ma tegee loo xamante ni attanu ma ko kon nag dinaa mën a doxalee nii laay war a mën a doxalee pour faj ko donc ñoom jël nañ décision yoo xamante ni waxtaan nañ ci ak chauffeur si Loolu moo indi problème yi. Man yaakaar naa ne bala ngay jël décision ña nga ko bokkal da nga leen war a da nga da nga cee nawlewante ak ñoom. Kon da ngaa war a toog ak ñoom waxtaan ci ak ñoom ba pare nga def sa assise. Su ngeen paree ngeen doog a jël seen décision yoo xamante ni yéen ñëpp a ko bokk. Su ko defee kenn du am loo xamante ni dina am lu ko ci métti. Mais boo tëbee tëb rek jël say décision jël chauffeur ci xaaj ngeen wala ñuy jëmee ne nga bëgg a indi ay da ngay indi ay problème rek mais du sotti daal. Ñu ñu gërëm la boo ci waxul woon du baax. Euh, ñu dem nag ci dajale koppar euh, dajale te ngeen koppar yelwaanati ba am trois cent trente trois millions xaaju benn milliard. Mm-hmm. Euh, xaalis boobu fu mu bàyyi ko. Ah, xaalis boobu fu mu fa bàyyi ko lu dul ci askan wi Babacar xaalis bi si askan wi la bàyyi ko. Mm. ndax Pastef dafa nekk parti boo xamante ni. Askan wi, du ñoom ñoo ko bëggal seen bopp. Askan wi ñoom ñoo bëgg ki nga xamante ni da koo jiite di Usmaan Sonko ci li muy jëf ak projet bi mu bind teg ko. Nit ñi bëgg ko, mu soxal leen, moo tax ñu ne kon lii ku lu kii lu mu woote dinañ ko def. Baabakar, boo xoolee dafa am collecte bi ba mu njëkkee am li ñu dajale woon ci xaalis bari na. xam naa bu ma tuddee chiffres yi sax gars yi dañuy dañuy xaw a tiit mm-hmm. ndax bu njëkk ba ba tiitoon leen ba indi fi ay problème donc moo tax xam naa ne chiffres yi jëritul ñu koy tudd bii ñu ñëwaat daanaka dañoo triplé li nga xamante ni defoon leen ko mm-hmm. kon euh, dafa doon dañuy wane rek ne politique bu Sénégal dafa am benn changement boo xamante ni am na fi te ñun ñëpp ñu bañ ko wala ñu nangu ko dafa am mm-hmm. changement bu réy réy boo xam ne am na ci mooy que ne bu njëkk ba dañ daan am sa parti politique Yow yaa doon yow yaa doon yëkkati xaalis di joxe, yaa daan joxe essence, yaa daan yaa da yaa daa doon joxe oto, ngeen di dem di woote meeting, di solal nit ñi ay yére. Mais léegi, xoolal léegi Pastef bi mu ñëwee ba léegi, xoolal Pastef ni muy doxee. Askan wi ñooy duggal seen bopp, askan wi ñooy joxeel seen bopp, askan wi ñoo naan li ñu bëgg nii la ñuy doxalee. Kii Ousmane Sonko bu falu woon tamit sëriñ la war askan wi. Donc kon loolu noonu jàngat boobu noonu moo ci moo moo moo am ci mbir mi. Ci xayma boo ko li ngeen dajalee atum ren jii Boo ko méngaleek at yi wees, réussite am na ci? Waaw, réussite bu baax sax, bu baax. Mooy li ma la wax sànq rekk, nee naa la boo xoolee pratiquement daanaka dañu ko tripler. Parce que boo xoolee ci élections yi ñu mujj a jógee nii, muy élections législatives yi ak élections locales yi, boo xoolee amoon na lu ñu doon def lu ñu tuddee collecte de fonds, comme ni ñuy def nii sànq nii. Collecte de fonds yooyu noonu, bu mu amee tamit, la ñu am nii nii nii. Amu leen ko ci yooyu te booba amoon na ay te coalition la woon léegi lii parti bi moo dajale loolu. Uh-huh. kon ça montre que ne ñun wax dëgg yàlla parti bi askan wi gëm nañ parti bi te gëm nañ ne Ousmane Sonko moo fi nekk ak Pastef. Uh-huh. loolu lay wane. Euh, yéen ci seen commune ñaata ngeen joxe yéen. waaw waaw ñun suñ commune nag bëgguñu bëgguñu joxe chiffre. ah lu tax na ah, non. xam nga leen dajale bëriwul. non si liñ dajale bëri na suñ liñ dajale bëri na. parce que kaw ma joxe nañ un million ak lu topp yéen ñaata ngeen joxe. non un million yu topp département Kaolack ñoo ko joxe. ah oui voilà ñun bu ñëwee suñu département jox nañu un million cinq cent et quelques mille suñu département bi. ah lu tax ngay bañ a joxe chiffre bi. wala daal non non non commune commune bi nga wax. waaw commune bi waaw suñu commune bi ba ñoo joxe chiffre mais dañ ñoo sasoon mais commune bu nekk tey ñun suñu waxtaan ñun bi ñu waxtaanee ak suñu coordinateur départemental monsieur Massamba Diop ma koy nuyuwaal de passage bi ñu waxtaanee ba ne commune bu nekk dañ lay sas ne la joxeel nangam parce que dañu woon un million leen waxoon. par rapport ak yeneen yi moom laa lay wax sànq maanaam euh, gis nga euh, collecte bi. ndax foofu moom foore leen fi foofu moom Benno Bokk Yaakaar moo foor ci ci àllu Saloum bi. waaw waaw loolu leen jàppagum rek. mais li am ci sur le terrain non li am sur le terrain jamono ñu toll. ñaata commune lañ leen bàcc bàccal foofu. waaw ci non non bàcc bàccal méttiwul élection locale yi. ni mu demee woon ak élection élection locale yi ku ko gagné eh, nekkul woon si Benno Bokk Yaakaar dafa dafa créé mouvement classé damay ko boo tax mu non dafa créé mouvement dem foo koy classé moom moo taxawoon boppam ne nekkul moo nekkuma Benno Bokk Yaakaar gën naa APR dem créé mouvement am demee ko élection euh, liste parallèle ñooñu waaw liste parallèle yi voilà waaw mais c'est ça mais waaw na maire bi lu ko waral parce que bu ñu paree bu ñu paree dañ delluwaat seen kër bàyyi waaw waaw waaw bi ñu paree ci man pare bi delluwaat na looloo tax ñu jàppale ko mais pas pour Benno Bokk Yaakaar moo tax ñu jàppale ko. Hmm. kon donc bu ñu demee ci instant yi ñu toll nii bu élection amoon ngay xam ne Benno Bokk Yaakaar amuñu dara foofu. fii sa yoon bi am na seen carte de membre cent franc ñoom ñuy jënd carte de membre di ko maye koo ko may mu bañ te carte de membre cent franc te yaa ñoo ko jëndal seen bopp. yaa ngi tuumal gaa ñi de. ah non tuumal moo am. mais wàcc sur le terrain ngeen xool ay journaliste dañ leen di def gëstu bi am na ñu ma woo man en personne en tant que coordinateur ñu ne ma waaye yow carte de membre rek nan la demee lu benn bokk yaakaar yi may leen loolu ngeen ci wax ñu ne ñun leen ñun carte de membre nee neen dañ ko war a jënd force ndax jënd force la may leen déedéet carte de membre kenn du la wax nga jënd force ñun carte de membre mille francs ngeen di jaay man ñu ma defee carte de membre yow mii lu ma commandé ci carte dañ koy jënd lu ma commandé ci carte dañ koy jënd jënd kay képp wala jënd kay képp sama commune lu ma commandé ci carte récemment laa commandé cent carte cent carte yi ba mu ñëwee toogul sama kër dafa dem donc kon ñun dañoo nekk ci euh, élan boo xam ne élan bu am solo la nit ñi dañoo bëgg Ousmane Sonko àll bi bii képp man ñoom ñëpp ñu ngi wéccu xam nañ ne hmm. vingt cinq mille ñu doon leen a jox Macky nee na ci euh, euh, kii bi passé da koy yokk waa da koy yokk trente cinq mille francs ah, baax na taxul askan wi xam les trente cinq mille francs yooyu comme ni ma waxoon la fois passée trente cinq mille francs yooyu ñuy joxe ñu ko méritoo duñ leen ko jox moo gën nen di waaw mais ñi ko mérité duñ leen ko jox laa wax. Ah, ci tànneef gi. ci tànneef gi très bien xam nga loolu tamit dafa am solo leen ko jox ñi ko ñi ko yittewoo loolu tamit dafa am solo. Hmm. mais trente mille francs yi nga yokk alalu askan wi la. tey vingt cinq ba trente alalu askan wi la loolu nga leen di jox est-ce que jëriñ nga leen dara li gën a am solo mooy. Hmm. fexeel nga dem ci askan wi. Ah, boo xoolee benn bokk yaakaar lu ñu def ñoom alal xaalis leen di politique xaalisu askan wi leen jël di ñëw di ko sànniwaat askan wi naa la maa leen ko may loolu rek moo waral ñoom ñu génnee te Saalum dafa am lu muy doxee ci politique. Mm-hmm. te boo taxee looloo waral d'ailleurs ñuy def suñu sensibilisation chaque dimanche suñu commune dañoo def les dañoo def lu ñu tuddee les dimanches du Pastef parce que jigéen ñi dañoo gis ne ñoo xaw a nekk en retard parce que xamuñu li xew ci réew mi. moo tax chaque dimanche dañuy dugg ci dëkk yi waxtaan ak jigéen yi sensibiliser leen wax leen ni leen alal ji ñu leen di jox bu élection jotee fexe bu leen ko jëlati parce que boo leen ko jëlee da nga dem ba ci bañ gàcce ga ñun ay góor leen saalum saalum bi mhm. da ngay bañ war boo demee ci bañ gàcce da nga ah diw de joxoon na ma kon tee ma koo voteel su ma jëlee su ma ko su ma fa sànnilee keneen war na war naa ko ndax lekk naa xaalisam. erreur la waaw kon nag loolu erreur boobu léegi dañ moo tax ñu ne leen bu élection jotatee bu ñu leen yëkkati xaalis bu leen ko jox xaalis bu leen ko jël sax xam nga bu njëkk ba dañ naan jël leen lekk yéen ko moom. Mm-hmm. mais bu ko jël parce que boo ko jëlee sa ngor du la may ngay war. ñun ay saalum saalum leen suñ ci rek leen ñu war. Mm-hmm. donc loolu moo waral ñu def les dimanches du passé. Euh, les dimanches du passé kañ ngeen ko tàmbali. tàmbali nañ ko y a de cela euh, vingt jours. ah Ali Mané Ali Mané Paoskoto euh, Paoskoto euh, des na keneen euh, Jim Momat Ba mm-hmm. ñooñu ñëpp boo dajalee kuy yooyu nga fa ne déjjati leen dina yomba ah waaw non jafewul est-ce que ñooñu sax duñ bàyyi Benno Bokk Yaakaar xay ah, ah mais xam nga ne Macky Sall mënut a def troisième candidature sa xalaat loolu wóor la askan yi ñu ngi leen di wan ginnaaw te yow yaa ngi jaay carte de membre cent francs jënduñu ko nga wëlbati ko jënd ko jënd ko sa bopp nga jox askan wi askan wi di la ko delloo mais kooku kay boo continuer xanaa kon da ngay sonal sa bopp. Hmm. askan wi yéen ngeen. seen seet a ngi yëngu kon. ah seen seet yëngu na. seen bu baax sax ñoom xam nañ ko ñoom ñoo la ko gën a xam ñoom ñoo la gën a xam loolu. ba léegi bu ma nee du Saalum nag. te ñoom aussi te dal na seen bopp yaa ngi ma tudd ku mel ni Alimane. waaw ah. Alimane fan la nekk bu bu PS. ah oui alors PS bu mu nekk rek dèjà dafa xaaj. te ñoom ñu ngi xëccoo ku nekk bëgg a doon candidat wala ki nekk ba bëgg a déclaré te ñu ne yow man de ñun seen parti boo xamante ni. seen parti rek dañ ko doon dama war a liggéey. dañoo dañoo tënku kon. ah waaw dañoo tënku dañoo war a liggéey liggéey seen bopp ba pare doog a mën a ñëw ci leneen. Hmm. Uh-huh. yaa ngi sànni xeer de euh, yaay euh, président commission éducative alphabétisation. Hmm. langue nationale. Hmm. Euh, loolu de foog naa pour ñu jàngut la wala. waaw pour ñu jàngul la pour ñu ja langue nationale yeeg yooyu. Hmm. pour ñu jàngul la mooy par exemple tey bu ñu demee day am euh, li ñu tuddee les écoles communautaires de base yi nga xamante ni dañuy dimbale élèves yoo xam ne demoon nañ ba bàyyi jàng ñu wër wëlbatikuwaat encore jëlaat leen euh, euh, ñëw leen bu ñu bëggaatee jàng Te seen âge jàng weesu woon na, ñu jël leen dugal leen ci école de communautaire de base yooyu noonu pour ñu mën a gis seen bopp ci njàngale mi. Boobaa au lieu que cycle primaire bi au lieu que ñu def ko six ans dañu koy def trois ans demaat mën a dem CM continuer dem ba kii parce que loolu te du gars yi état mi ngi ci liggéey ci ci yu mel noonu. Parce que am nañu ay yenn pro- projet yoo xamante ni ñu ngi koy doxal yu tëral ci commune mais d'ailleurs ñun loolu tamit yëg yëg seeguñ suñu commune te luñ bëgg la pour mu yegg si suñu commune. bu mooy loolu aussi am na li nga xamante ni ci wàllum éducation bi. Mhm. ci mairie bi euh, dañuy préciser bu benn côté foofu noonu. parce que ñun dañoo jël poste boobu noonu te maire bi ko gagné ñu ci ànd ak moom liggéey ñu nekk conseiller ci mairie bi. mais lu tax ñu ñu nangoo jël poste boobu noonu. Hmm. parce que tout simplement ña fa nekk di liggéey. moo tudd Aliou Diané. non non moo tudd Babacar Diop. Babacar Diop Babacar Diop la. Hmm. léegi lan moo lu war a ak maire bu Key mooy Aliou Diané. Aliou Aliou Diané waaw boobu mooy maire mooy maire bu kay acca la ci waaw léegi lan lu waral ñu jël poste boobu pour ñu leeral ci tuuti rek bala ñu jàll feneen hmm. poste boobu noonu euh, Babacar bi mu faloo ñun ay opposant leen d'ailleurs ñu nekkoon Pastef bi mu bi mu gagné ci onze candidats yi ñun ñu jëloon quatrième ci élection yi euh, ci ci élection yi weesu yu local hmm. bi ñu paree ñu ne très bien affaire nawetaan la ñëw participer bokk ci la nga mën nga def ko su eh, su jotee élection jotee nga ñëw ne ah man de lii ak lii sama position yi lii ak lii laa ci doxalee su ko defee ñu xam ne au moins yow yaa ngi doon def effort waaw donte nag bu bilan baaxul wala bu baaxee yow fexe yow fañ la teg sa bilan baax. Mhm. donc loolu moo ñu ci dugal moo tax ñooy même liggéey pour ñu jàppale ko benn côté. Mhm. d'ailleurs jàppalante lay doon dañ koy jàppale. pour bilan dañuy jàppale suñu bopp aussi pour dina wan suñu wan askan wi ne leen faru leen ñu mais ñun am na lu ñu bëgg pour suñu commune. Hmm, yaatal gi fu ngeen ci toll ngir mu agsi ci gënt kay. Euh, yaatal euh, kii nga wax euh, commission éducative alphabétisation bi. waaw waaw li yaatal bi moo agsi yan stratégie ngeen di teg quand même pour mën ko réussir. non pour mën ko réussir dañuy def dañuy tudd man à chaque fois comme ren. Hmm. comme daaw la woon ren bi ñu commencé def suñu orientation budgétaire ba pare. Man damay bind sama projet d'ailleurs sax démb rek maa ngi woo maire di ci waxtaan ak moom projet bu ñu def mooy projet boo xamante ni dañuy bëgg projet bi mu pour un an boo xamante ni dañ koy tracé pour mën ko doxal parce que dañoo bëgg construire ay classes yoo xamante ni da da dañoo manqué ci nga xam ne ci yenn écoles yi. wala ay murs de clôture yoo xamante ni tey boo demee tey école bu nekk sëñ lu mel ni sëñ ci maroon leneen li ci topp mooy aussi heure bu ba bi ñu defee suñu kii bi ba pare bi subvention yi ne dañoo jënd ay subvention ñu yëkkati euh, jënd ay matériel yi nga xamante ni dañ koy dem pour jox ko li nga xamante ni mooy école yi hmm. élèves yi mën cee jëriñu parents yi ñu mën leen a wàññi fourniture yi donc loolu moom jot nañ ko def ak daara yi aussi fàttewuñu leen yëpp boole nañ leen ci pour ñu gis ci seen bopp hmm. donc bëgg nañ aussi yokk surtout ci wàllum daara yi ren am na projet bu ñu bind pour jàppale daara yi waxuñu sax pour daara yi digg ak kaye parce que daanaka digg ak kaye yi ñoom duñ koy jënd li ñu gën a utiliser moom mooy kaamil yi alxuraan pour jàng li ñu bëgg mooy kaamil yi nga xamante ni moom lañ jàng ñu jënd leen ci lu bëri andi leen ko seen jafe-jafe yi ay madaar ak yeneen ak yeneen yoo xam ne soxla nañ ko mooy produit hygiénique yi ñu ñëw ñu ñëw tegal leen ko pour taalibe ñu ci mën di ay saabu yooyu ne pour ñu mën a sangu léegi nag bu ñu la nee euh, ndax loolu jote na ak euh, projet Pastef dara euh, laalewul ak politique loolu ciy tontu Lan si doon ndax. Li ngay expliquer nii ci li ngeen naal a def ci commune bi ak commission yi ni ngeen ko naree tegee ngir réussir ak appel boobu ngay lancer ndax tay boo demee en tant que Adama Fall ak statut bi nga yor ci Pastef am dina am dara lu mu ci lompoñ? Non non amul problème man. Préparation politique bi quand même je veux dire. Non non amul problème parce que man tamit du ma nekk di liggéey pour la commune commune bi tax ñu jóg may liggéey pour la commune parti tax may xaajale biir commune bi. Loolu duma ko def. Man moom, man duma doxee noonu. Man politique bu may def mooy politique de développement. Man li ma gis nit yi yëngu ci wàllum développement dama koy apprécier te dinaa la féliciter, dinaa la encourager. Man loolu laa gëm. Gëwma lu bëri, gëwma nit di liggéey ma ñëw di la ci xas, di la xas ci loo xamante ni man defaguma ko. Man li man xawma loolu man li ma xam mooy nit da ngay liggéey ma ñëw jàpp la ci li ma la mën a yokkal ma ñëw yokkal la ci muy ci xam-xam muy ci muy ci côté finance wala ci côté doole lu mu ci doon ñu ñu def ko ci man loolu laa doon très bien daam xam nga gent kayam gent kay ñëw na ko ma ko nag commune u gent kay commune u gent kay Babacar jërëjëf ñu ngi nuyu Adama Fall bu baax di ko jox wàccuwaayam ak commune ba nga xam ne yëpp fa la bàyyeekoo waxtaan wi nag am na solo bokk ci ñi nga xam ne ñooy Pastef ak fi nga xam ne yëpp fa la déparé ak somb bu xaalis bu bari bi nga xam ne jot nañ ko dajale ci ay fan yi néew Ousmane Sonko li daf lay wane ne sénégalais yi bari na ci jeunesse bi ñu nga xam ne bàyyi nañ ko xel parce que jafe na ñu doon gis opposant boo xam day xëy na soxla naa nangam ci ay millions fii ak ay fan laa ko laa ko soxla ñu gis askan wi Biir réew ba bitim réew ñépp dajale seen alal yónnee ko ci opposant lu lu lu maanaam lu difficile la lu jafe la it te gis nañ ko ci moom askan woo ko bàyyi xel nag moo tax saa bu soxlaa bu laajee askan wi ñu dajale liñ am yëpp daal di koy jox Adama nag dafa wax kaddu gu am solo parce que nit mën nga bokk ci parti politique mais liggéeyal pour sa commune réussir xam nga fi ñuy nawee politicien lenn la maa ngi xëccoo ndombal tànk ak ci parti bi laa bokk fexeel défendre sa commune lañ fay wax muy lu baax nga fexe bokk ña koy ci ña koy wax lañ fay jëmbat ci lu baax nga fexe ko nga fexe ko fa jëmbat ëllëg boo soxlaa boo jugee ñëpp ànd ak yow xam nga dafa wax wax bu am solo mu ne am na koo xam ne bokkuñ am ñun parti waaye keroog ba nga xamee ne mu ngi laaj dañu xam ne yàgg na ci dëkk bi yàgg politique am lu mu yàgg apporter dëkk bi moo tax ñu ci bari dañu apposé ànd ak moom ci li nga xam ne moom la yàlla def ci moom loolu nag liggéey la beneen bi nag mooy commune bi boo fa nekkee mën nga bokk ci parti waaye mën naa bañ a bokk ak maire bi nga xam ne mën nga fa gis-gis bokkuñu parti waaye nag bu dee am na lu mu def lu ma war a apprécier dinaa ko apprécier su ma amee xalaat boo xam ne it gis naa ne xalaat bii soxlaay commune bi yëpp la bu ko jëfee it commune yëpp dañ ci gis seen bopp damay dem waxoo ko te loolu la ñuy xaar ci ñoom te gis nañu loolu aussi mu ngi ci yoon wi comme ni mu ko waxee loolu dafa am solo bari na ci ñoo xam ne dañu ne ci parti politique yi di politique politique défendre sa parti waaye politique défendre sa commune dañ koy fàtte te nekk ci pol nekk ci politique bi nag saa boo jugee askan wi jug te sa commune soxalu la sa bopp la soxal loolu askan wi bu ñu yeewoo dañ lay bàyyi am na ci ñoo xam ne yow ñu benn ndombal tànk yow ñu poste yow ñu ndombal tànk yow ñu dara mais dëkk ba ñu dëkk am nañ ca baat boo xam ne tey jii suñu jugee quartier bi ñii ñëpp jug dama lay sital benn benn nit ku mel ni Ibrahima Kayte gi Ibou Bambara tey boo duggoon ndaw gu ndaw gi amul benn leader ci kaw ba ci suuf mhm. muy président ba ci suuf tey jeunesse su ndaw gu ndaw yëpp amoo kenn koo benn leader fu mu la dugg te jaawloo ci moom parce que population ndax ko def yëpp ci moom la ñu ànd bopp tey kon loolu li ko may mooy du politicien social li ko may mooy liggéey liggéey nag bokk na ci li tax fi may yeewoo muy quartier bi may yeewoo ak dëkk bi may yeewoo même bu ma yàlla mayul teraanga it dinaa fexe ba seeni soxla dinaa koy dinaa cay taxaw seeni jàmbat danaa ci taxaw ànd ak ñoom ci bànneex ànd ak ñoom ci naqar ëllëg ci koo xam ne yàgg na défendre dëkk ba yàgg na xeexal dëkk ba yàgg na wuti ay recette di ñëw di ko dugal ci biir dëkk bi hmm. kooku tey heure bu soxlaa donte askan wi amuñu même nit mën na jógee ci àll am àdduna mu ci biir te bu ñëwee askan wi duñ ko gëm hmm. dafa wax ba am solo mu ne saalum saalum dafa gore defal nañ ñu ko kon ñun dañu dem woote leen te mosuñoo woote benn bokk yaakaar kon ci biir euh, département bi am nañ ñoo xam ne tey jii. Hmm. gis nañ ne kii suñu doom la mais yàlla dogal na amul benn ndombal tànn waaye am na yëg-yëg bi am na yëg-yëg bi mais yàlla may ko doole waaye gis nañ ne yëg-yëg bi ci suñu dëkk suñu commune moo ngi ci kon kii bu ñu ko jàppalee su amee dayoo kon ñun ko ñoo ngi ci gis seen ñoo ngi ci gis suñu bopp. Hmm. école yi mu ngi ciy wax am na ñoo xam ne ay conseil municipal lañ. seen jàng soriwul wala boobu mënuñoo liir ñooñu bari na loo xam ne tey bu ñu demee tey fa ñenn si ak fa ñu noccee dañu am problème parce que tey këyit gi lay jox na la liiral soo jàngul mënoo ko liir mhm. soo melee ni man mënoo xam këyit ga lañ ca bind ak lañ ca wax muy benn ñaareel ba mooy am na conseil municipal yoo xam ne bu ñu demee tey Euh, eh, Adama. Mhm. Euh, daam wax na léegi lu am solo mooy yaatal gi euh, pas projet Pastef ci département bi. Mhm. fi mu toll nii lan ngeen jot a def dëgg-dëgg. waaw waaw département bi moom yaakaar naa comme ni ñuy wax sànq liggéey bu am solo ndax xam nga convaincre nit yomb na yomb. Mhm. ndax boo jugee parfois da nga dem nit wax nit comme daam ni ko waxee sànq sax da ngay da ngay wax nit ba pare. Nga dem ba nga wax ba daaneel wax bi du ko doy. oui waaw te wax nga l'essentiel am na ñoo xamante ni boo commencé wax bu ñu la dégloo rek doy wax bi doy na leen. Mhm. voilà donc te Saloum dafa am politique boo xam ne politique bu doy waar la te ñun dañoo bëgg faxas ko fi ba mu set mooy que ne. Mhm. soo ñëwee alal ji ñuy yëkkati di la jox ne la jàppale ma jàppale ma ma après bu ma faloo jàppale la. rokki ma rokki rokki ma léegi après lan laa lay jàppale sa alal. Danga may jàppale, su ma faloo, sa alal ji laay jëlaat wëlbatiku di la ko joxaat, walla sax duma la ko jox, nga ne, ah, kii de la mu ma waxoon, gis nga ko de, ñoo jàppale ma de, gis nga politicien yi nii lañ mel, boo leen jàppale ñoom ñépp ñu dem, bu ñu amee li ñu bëgg rekk dem leen bàyyi la fa, parce que tout simplement sa alal jooju nga leen joxaat, te bu ñu, ñoom la ñu yëkkati woon jox la ko, dinañ ko récupérer waat ci yow. loolu dong la. Mhm. donc mbir moom mooy loolu moom lañ bëgg a dindi teg ko dina ci Saalum loolu population bi ne leen ñun dong la ñu fi des dem leen Dakar Ndiaye kenn waxu ci wàllu Macky Sall ak Macky Sall lu mu def Dakar dina ko def ci àll ah. Mhm. xoolal autoroute yi xoolal tey li mu fi def nii te pourtant tey li mu fi defal yooyu noonu ñëpp xamoon na fii. waaye jox na waa àll bi bourse familiale. bourse familiale yow tamit nag Babacar bourse familiale dellu askan wi ginnaaw la. Dellu askan wi ginnaaw la mais du parce que nit ku jot nit ku nekk tey Babacar ma ñëw ñëw chaque à chaque jour ma yëkkati benn deux mille francs ne la am mm-hmm. Babacar danaa dem ba benn instant boo xam ne du ma ko mën lu muy demee Babacar ah da nga dem ba war nga ne ah jiw de moo doon na jox loolu après foo jëm maanaam askan bi loolu xam nga lu am solo mooy ma ne Babacar mii kat deux mille yi ma ko yëkkati di ko jox chaque fin du mois wala chaque jour Naa jël naa jël benn yóoral ma dajale ko fa ba mu bëri ma lekk doon jox ko ne ko ubbi ubbi ci benn mbir boo xam ne dañ ci liggéey mu hmm. koy jural dara maanaam foofu la askan bi wala xoolee loolu mooy politique bi mais yëkkati nit ki di ko jox vingt cinq mille francs wala trente cinq mille francs ñëwee ko sax vingt cinq mille francs par par trois mois mais loolu lu muy jëriñ lan la jëriñ askan bi ñu foog ñu waxante dëgg tey saako ceeb ma jël saako ceeb yóbbu ko ba vingt et un mille francs wala vingt trois mille francs saako parfumé kenn mëntu koo laal des dix sept mille cinq cent wala dix huit mille Ah, fan nga jëm bi bi ñoo diine mu nga yóbbu ko ba ay vingt cinq mille francs vingt trois mille fan la nit ñi jëm fan la askan wi jëm suukar amatoo ko ah léegi fu askan wi jëm maanaam fu mu ne mbir mi nekkee gis nga vingt cinq mille loolu hmm. mënoon nañu jël dajale alal jël ñu subventionné ko ci li nga xamante ni moom mooy lekk dund gi euh, ndax di ngeen ndax ndax di ngeen ko réussir ndax Saloum moom hmm. Saloum Macky la non Saloum Saloum Saloum kenn moomu ko Saalum moom Saalum Saalum yi xam nga ne ñoom ay bañkat la. gars yi de dañuy fëgg foofu seen dënn ñoo ko moom. Eh, Saalum de ku fa waaw waaw bu leen neexee ñu wax ko ah waay ku kuy dem di bëri moom wax dëgg yàlla fo da nga fëgg sa dënn ma. mais est-ce que du élection yi fi jaar yëpp mais jar na aussi ñu fëgg seen dënn parce que élection yi fi jaar yëpp boo gagné waaw élection yi fi jaar dañ ko gagné parce que Saalum loolu dëgg la opposition mos ta gagné fii. Saalum Saalum. Hmm. loolu fii rawatina suñu département bi. absolument rawatina suñu département bi. donc loolu dañ koy nangu mais léegi dañoo bëgg a xa dañoo bëgg ñu xam ne ña fa nekkoon Saalum politicien amutoon fa woon ñu baal ma ci baat bi mais lu tax lu tax mu wax loolu mooy politique politicien moo fa bëri woon. yaa ngi tooñ de. non politique politicien moo fa amoon mais politicien amul woon fa woon politicien mooy ki nga xamante ni day ñëw ci askan wi xool ay jafe-jafeem dem yóbbu ko pour ñu ñëw fajal ko ko mais loolu amul fa. mais Saalum leer na ci régime Macky Sall xanaa loolu duñ ko nangu. non régime Macky Sall bi. courant bi dugg na fa leer na. waaw courant ñëw na. assainissement man dama ñu dañu wax non assainissement moom ñëw. Léegi nag, est-ce que loolu kese moo war a am noonu? Kon kay en général bu ñuy wax dañ naan defu fa dara ci wàllum assainissement. Loolu lañ wax bu ñu defee Nioro kese ñu bàyyi yeneen ñi dañ naan defu fa dara. Kon boo doon may Macky ci Saloum lam fa def ci réalisation ñaata nga koy notel? Ah, deux sur dix. Xëy. Ah, deux sur dix parce que deux bi sax dafa bëri un point baax na parce que yow quatorze communes nga am. Hmm. ñu ñëw ca benn commune bi leen leen def tuuti assainissement mais est-ce que du ñu war a du ci assainissement lañ fa def léegi nag moo ndaw bu la mayee dee sa bopp micro léegi bu la ko mayee baax na waaw ah, ah. gis nga ne daal en tout cas hmm. quatorze communes moo fa nekk commune bu ci nekk tey wala ne xoolal tey dama commune bu mel ni tey Ndramé Escale boo fa demee problème ndox sax dañ ko am ndax seen château d'eau bi mu nga bënn ca kaw di di topp ah te pourtant ministre de ministre de l'eau hmm. foofu la dëkk sëñ Mbaye Thiam ci commune bi Ramé Sane dëkk. te mënu ma am dara te mënu ma am dara. moom il est de Kër Madiabel. waaw il est de Kër Madiabel am na benn benn village la am na sax benn village bu nekk ci commune ci commune bi Ramé Escale la. Mhm. donc foofu la cosaanoo. Hmm. yow man nga dëkk ci commune boo xamante ni nga cosaanoo foofu noonu te yow sa dëkk yow amuñu euh, château d'eau boo xam ne bu baax la. récemment boo demee ci YouTube bi wala nga kii ko ci réseaux sociaux yi da nga ko gis. Mhm. château d'eau bi mu nga dagg ca kaw ndox mi di seen. Pelaw ñun de yaa ngi yaa ngi leen mën a football. Wax ko nga ne itamit dëkk bu ñu naan Ngeen Saar. Ngeen Saar xam nga ko? Ngeen Saar moom dama koy dégg. Waaw. Ñoom itamit ñu ngi jànkuwanteel ay jafe-jafe yoon ak ndox ak kuraŋ. Fe pourtant Ndramé gii ma lay wax Gént Géy gii ma lay wax sama commune. Soo ñëwee ba Ndofane pour nga dem ba sama village Daan Fall c'est c'est un véritable problème. Pour nga dem Missirah Walo bu monsieur le maire bii dëkk Babacar Diop. Babacar Diop waaw. Commune Guinguinéo. Même route nationale bii ñuy wax RN bii nii jëm Tambacounda, Kaolack, Tamba, Dakar, Kaolack, Tamba, Dakar, Kaolack, Ziguinchor, mais foofu noonu tay bu ñu ko defoon autoroute est-ce que accident bi am fii nii si kilo dana am? Nañu waxante dëgg. Konoon oto bi dinañ soriwante soriwante boo xamante ni tay bu sa pneu tojee Des fois day- yaakaar naa ne poids pour nga yegg ci oto bee problème la. Mansour démb nee na ñu ngi ciy liggéey ngir deux fois deux voies am. Mansour moom wàllu Mansour moom bu bu jëloon sax nit nga fay nga fay yegg. ah lu tax non yow Mansour. moom mooy ministre transport. non Mansour moom la taxaw ba ñu ko falee bees moom dama ci internet bi nga xool devant des journalistes mu taxaw ne li ma fay nii ñu jox ma ko diwlu ma man moo ko wax ñu ko dégg ko Mansour Faye léegi nag kooku noonu bi erreur amee ci euh, suñ suñu waajur yi nekkoon fii nii mu jël sax kii saa ak Aliou Sarr. Mm-hmm. du du du dañ ko demee de ses fonctions léegi Mansour lan la ñu xaar pour mu démissionner lu tax dàq na ko comme ni dàq Abdoulaye Diouf sax donc foofu la problème bi nekk. lu lu lu journée na ngeen def ndànk. ndànk ci lan. ndax mënoo leen wax ba mu démissionné. wa non mënoo wax ba mu démissionné. prenez votre mal en patience. pourtant ñun ñoo ñu askan wi jëf ba ñu fal ko de. alors askan wi jëf ba ñu fal Macky Sall ñun waxuñu ak sax Mansour directement ñun Macky Sall leen waxal Macky Sall ci boppam moom moo dem dàq Abdoulaye Diouf Sarr. ci onze bébé yi ci onze bébé yi décédé woon. Hmm. waaye ngir yàlla nag yaa xaytu fii. Suuf bi sax d'ailleurs sax fii fi cyclone yi sax mënoo cee wax de parce que bu ñuy diri bi 54 lañ doon dégg ñu ñëwaat ba mu yàgg ñu ñu indi la 40 indi la 41 finalement yow mënatoo xam suuf bi lan la nga ñëwaat ci bii ñuy passé nii bu sakkalal bi sakkal boobu noonu ñu am ñu ne ñu ne ñu ne dix ma ba mu yàgg ñu wàll 21 21 te chiffre exact sax doo ko am moo tax ma tuddee Macky Sall monsieur Gonfleur chiffre sax dañ koy gonflé wala ñu dégonflé ko su bëggee xam ne di leen arrangé dañ koy dégonflé su su su leen ne bu bëree da leen arrangé ñu gonflé donc si loolu mooy politique bu Macky Sall ñun politique boobu leen tàyyi ñun ñun ku ñu fal li ñu waroon def mooy organiser état mooy ñu am séparation de pouvoir. Hmm. surtout ça bu ñu ko defoon yaakaar naa ne askan wi yëngu dina jëm ci kanam. yéen est-ce que di ngeen bokk sax 2024. ah lan moo koy lan moo koy tere. yéen a ngi dajalee koppar waaye tiitoo leen ci ne du ngeen bokk. ah déet li Ousmane Sonko lay wax eh, wax rek laa lay tontu. lu mu wax nee na. élection 2024 yii nii. ñu def mënu ma cee tere bopp xanaa yàlla suñu borom. foofu moom laa ciy tënk foofu laa koy tënkee moom. Ousmane Sonko dañuy dëgg daal bu ci yàlla àndee moo doon président Sénégal. xëy loolu leer na loolu leer na amul demal ñu ñëw bu ci yàlla àndee bu soobee yàlla dina am soobee yàlla Ousmane Sonko moo doon président Sénégal parce que askan wi moom lañ bëgg parce que moom moo ko teg lu leer. bu bokkee. tey waay bokk mu bokk moom lu may day bokk. am na seen seen projet yi leen di xaar. yéen seen projet yi leen di xaar projet yan. seen diggante ak Adji Sarr seen diggante ak Mame Mbaye Niang. non man man dossier ay kooku man kooku sax ndaw soosu du ma ko tudd sax ay dossier yooyu ñuy wax ñoom ñoom ñoom askan wi ak ñëpp xamal nañ seen bopp ne dossier boobu noonu c'est un dossier vide amul lenn luñ ciy nekk di ci détail. Hmm. kooku moom ñëpp xam nañ ko. du boobu wax dëgg yàlla day nit nit di wax boo waxee li tey suba mu wax lee ginnaaw suba mu wax lee wax dëgg yàlla détail yooyu moom. Euh, Cheikh Cheikh Cheikh Yérim Seck am na kàddu yu mu wax. Hmm. Euh, jëmale ci dossier boobu nii. Hmm. Euh, Macky n'a pas créé l'affaire Sonko mais il. bëgg dem boo njaalee dafa waxal doomam donc am na yenn mbir yoo xam ne bu ciy wax day taal réew mais deful réew te seen ñu ngi séntu woon ko feneen fu dul foofu loolu moom laay wax ci côté boobu. Hmm, nee na saagakat yi tamit euh, ñu ëpp Pastef la ñu bokk. waaw mais moom li mu def moom mais moom mais moom li muy def saaga moom téere bu mu def la li mu def pratiquement saaga la. déedéet waay ah mais saaga nit ki la parce que boo sosalee nit ñu amul mooy saaga nga ko. Hmm. waaw mais bien sûr boo sosee lu amul mooy saaga nga ko. Hmm. te moom dossier bi ñaar te man Cheikh Yérim li muy def nii c'est pour tout simplement faxasal Macky Sall. ci loolu bi ci sa lu tax nga waxee noonu. non lu tax ma wax loolu mooy. Hmm. Cheikh Yérim ba mu njëkk taxawee ne dossier euh, ndaw suuf si woon Adji Sarr ak Ousmane Sonko dafa dimbale Macky Sall pour rebondissement pour rebondissement politique. Seex Yéen ba mu taxawee wax loolu dafa wëlbatikuwaat ñëw ci livre bii nii mu bind di di di di xas ñi nga xamante ni moom mooy ay ministre yenn ministre Macky Sall ba pare wëlbatikuwaat li mu ci jot a yëg yëpp ba pare wëlbatikuwaat encore ñëwaat tànn ci Macky Sall pour yëkkati ak Macky Sall li mu ci gis mooy dafa bëgg a yëkkati Macky Sall xas ministre yu ànd wane ne erreur yi am yëpp ci ministre yi Macky Sall la mais Macky Sall yoonam nekku ci te bu ñu fàtte ni njiit njiit la. ah oui Macky Sall moo jiite ñun ministre yooyu noonu muy muy tagg muy muy xas bu suñu diine Macky Sall da leen war a wàcce mais est-ce que tax na tax na Macky Sall wàcce leen donc kon erreur bi pour kan la pour man ci Macky Sall la mais du léegi léegi nag seen yëngu moom bëgg mooy dox ci xel nit ñi loolu yàgg na ko def seen yëngu yàgg na ko def xelal bi yëpp Euh, nekk tamit coordonnateur Pastef commune bu Gént Gueye président commission éducative ak alphabétisation des langues nationales euh, de la commune de Gént Gueye moom mooy gan gi euh, ñaareelu pàcc gi dem daanu ubbi xët wu yaa jëmale ci wàllum dem beeg dikk bi maa ngi yeb ay xibaar ne sax fi mu toll nii moom clients yi ñu ngi taxaw gox yi ci bare bare yu ci mel ni Kër Massar dañ fa jokkoo ki nga xam ne moom mooy Aline Diop sunu ndaw ni ñu toogal jamono ji ca Géejawaay Dina leer ku ràcc tey sa kanam mu lënd. Hmm. waa jooju boppam rek lay wax. ñu ne suñu bopp la ñuy waxat. waaw. te ñu am na ñu ñu ngi am yaakaar ne procès Adji Sarr ak Ousmane Sonko. mën nañ cee am. mën nañ cee doxee am ci ak yaakaar goo xam ne dinañ ci mën a raw. ñii ñu ngi yaakaar ne Ousmane Sonko mooy jël réew mi. kon nag nañ dundee yaakaar boobu rek. très bien. waaw kenn ku ne na nga dundee sa yaakaar bopp rek. waaw ari nañ ci kanam. jërëjëf. wasalaam. merci beaucoup ñu gërëm la Modou Ndaw euh, Kasnack 33 941 03 73 8h57 ñu dem ci laaj ak tontu laata ñuy jeexal dem ci ñaareelu pàcc gi mm. euh, tey seen projet allo allo allo. allo Babacar yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant bu baax. waaw man la monsieur Ndaw. monsieur Ndaw. maa ngi siyaare sama doomu baay. maa ngi lay fay bu baax doomu Baye Moussa Ndaw. alhamdulilah xam naa ne wax yi lay wax rek. Mhm. ah livre bi moom waroon nañ ci boole waale leer la moom itam dañ ko tuumaaloon ci doomu dara boobu. kan si. Cheikh Yérim Cheikh Yérim. ah. Mhm. ma ne su waxee ci li ma dégg la wax ne bi mu defee Ousmane Sonko ak benn Gambien. Mhm. ci corniche ma ne waroon na ci boole waale moom leeralaal diggante mag doomu magistrat boobu ñu tuumaaloon ko. waroon na ko ci leer na parce que moom mu ngi yor benn góom moom itam di joxoñ xuree ko xuree ko jàppul waaw kon daal dama gis ne daal affaire daal ku nekk daal sa bopp nga wax waaye daal avant mu wax wax Ousmane Sonko daal na wax moom ci ay mbiram ndax moom itam tuumaaloon nañ ko ci boobu ba boobu magistrat ba jàpp na ko bu tëj loolu defe naa Sénégal yi fàttali kon loolu waroon na koo leer laay la moom itam ci livre bi waaye di wax ni ci jàpp tamit te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon nee na maanaam bokk na ci balaa ngaa waxtaanee xayu nit na nga waxtaane sa ayibu bopp ndax ku ci nekk sa ayibu bopp rek doy na la waaye su fekkee da nga am sa benn kilo moom mu ngi am kiloom di wax benn kooku jàmbur te moom kiloom moo di jàpp nañ ko kilo loolu ba léegi leer kon loolu waroon na leeral très bien salaamaaleykum jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax monsieur Ndaw mooy ñu waa gox bi yëpp ñu dem ci laaj ak tontu Adama. li monsieur Ndaw wax lan nga ciy rebondir. waaw mu ne lu wax dëgg xam nga wax naa ko sànq sama biir kàddu nee naa Cheikh Yérim doomam dafa amoon problème ñu ne dafa violé ñu jógee ci wàllu loolu moom ci boppam moom problème ñu ne dafa violé léegi moom bul bind livre kay lu toll vingt six chapitre nga bind ko hmm. te waxoo ci sa bopp xam ne loolu yëpp askan wi la man kay damay dégg xale yi démb benn xale laa dégg mu naan Cheikh Yérim Seck bippe na xale yu am crédit euh, ah, ah, waaw wax na dëgg wax na dëgg la parfaite barre Mais ndax ndax itamit tekkiwul loolu mu wax ak li mu méngale ne saagakat yi nekk ci internet bi yëpp ci yéen la ñu bokk bu waxee loolu tam ndax du dëgg. waaw mais xanaa dafa fàttali ne moom Macky Sall bi mu faral Macky Sall moom mu wax. yaa ngi yaa ngi yaa ngi koy wutal. non foofu la far non foofu la far seen yoon Macky Sall la far xëy loolu la far la loolu jusqu'à la preuve du contraire Macky Sall la far. waaw Macky Sall ndax livre bi la ko titré. Hmm. lan la wax Macky Macky Sall face à l'histoire face à l'histoire très bien nga ñëw lan la titré livre bi ak documentaire bi ba nga ko commencé publicité euh, moom mooy boo demee euh, euh, titre boobu mu ngi wax noonu. Hmm. pour wàllum documentaire bi lan lan lan lan la ci wax. Est-ce que mënoo cee dugal xet mu xel mu rafet rek ni mbiram troisième mandat moo tax mu ne Macky face à l'histoire? Ah, mbirum trois déedéet parce que bu doon loolu mu leeral ko ci ci livre am bi. Yéen politique yi da ngeen garaaw quoi. À chaque fois ah mais mais léegi ko xam ngay bind na booy bind ngay wax mu leer na waxal mu leer léegi yow booy bind ci livre bi nga leeral la loolu ne Macky Sall lañ amul droit amul def troisième mandat ñu xam ne Macky Sall amul droit te ñu ne Cheikh Yérim moo ko wax. Yeggalee gu ma lecture bi waaye gisaguma ko. waaw ah, ah non defu ko amu ci sax da cee def maanaam Macky Sall il chante tout simplement euh, les louanges de Macky Sall ci kii bi Cheikh Yérim kon mhm. loolu lay def way di ko tagg tagg ay maam Macky Sall xas ministre yi te xamul ne bu xasee ministre yi xas na Macky Sall ndax Macky Sall moo fal ministre yi. Babacar Diop mooy seen maire mu ngi doxal léegi mu def fukki weer ca mairie ba. Mhm. Euh, noo gisee toogaayam. Waaw toogaay bi des na desul bari na loo xamante ni tay ñu ngi ko fi ñu ngi ko fi am ci li ci ci ci ci commune bi ñu ngi koy def te bari na loo xamante ni aussi manqué na man gis naa loolu tamit parce que liggéey bi aussi dafa des lu bëree bëree bëree bëree bëree bëri ndax aussi mën nañu wax ne moom lu demee ni lu demee ni tay boo ñëwee tay ci wàllum ndox mi Euh, nga nga baal ma dinañu ñëw foofu 9h jot na dorénavant bu tegal benn minute maa ngi maa ngi nelaw de euh, Fatou Kiné maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Babacar Sarr. Euh, journaliste bi daa yaru moom bokkul ak gaañu doon ñëw. damaa yaru de fekkoon ñee moom bu ñëwee dañ may teg pressé yi. Hmm? aywa bàkk bi ñu tàbb ci xibaar yi noppi nga. noppi naa waaw. la ca gën a fës lu mu. merci beaucoup Babacar Sarr tënk ko xibaar yi dañ koy dooree ak lakk bu métti ba am ca Bantako nekk benn village bu nekk ca Kédougou. lu tolloog ñaari téeméeri cage ak ay panneau solaire daal dinañ lakk waaye benn doomu aadama ñàkku ca bakkanam Mansour Faye jëwriñ bi yor wàllu dem ak dikk demoon na démb hôpital Amadou Sakhir Mbaye Bu Luga ngir seeti ñi loru woon ca aksidaŋ ba amoon ca Sakal. Waaye, ay yuuxu lañu ko teeroo, askan wa fa nekk di sàkku mu tekki ndombol-tànk. Moom Mansuur Fay moomu sax, daldi na leen tontu ci benn janoog taskatu-xibaar, xamal leen ne su ñu bëggee mu tekki, mu démissionner, il faut que ñu am plus d'endurance. Moom, li ko ñor jamono jii mooy na focaliser wu ci ay objectifs am ngir joyanti jafe-jafe askan wi. Ci wàllu aksidaŋ bu sakaal boobu, porokiroor bi daldi na ubbi lànket ba ngir xam lu sabab boobule jéyya. Lawbe yi ñu ne ñoo nekk avokaa mbaam ya. Ci benn kaas ca diwaanu Kaasamaas, ci benn baas bu ñu kreyee ca Jibijoon, arme senegalees bi daldi na fa ñàkk benn doomam, ñeenti soldaar am ci ay gaañu-gaañu yu metti. Ñu jéggi foroñceer yi, Baabakar, dem ca diwaanu Gine Ekuwaatoriyaal. Foofa nag, Njiital réew ma, Tewodoor Obeŋ, daal dina jàpplu doomam ginnaaw bim soupçonné ne moo jaay avion ca compagnie aérienne nationale bu Guinée équatoriale doomam boobu moo ngi jamono ji ci loxo yoon. Babacar Sarr li mu fi jotoon a ruusee ci xibaari suba teel. jërëjëf ñu ngi lay gërëm. merci beaucoup fi mu toll nii ban forote moo gën a dox. xaw ma ko de. laaj naa la ko. karité baax na de il paraît que. ah dégg naa ko de. karité Mali wala Gambie rek. Yow célibataire nga sa yoon nekku ci loolu yëpp. wala karité Sénégal gii nga boole ci xorom. doo dem. boo amee ko sonn kuy football noonu nga koy defal. doo ma wax loo ci suba teel gi. À Dakar, 96.3. Matam 89.6. Thiès 96.3. Touba 96.3. ak Kaffrine 91.3. bari na ñuy fare ci déglu bi ñu leen di gërëm bu baax di woo 9h jot na fa tegal 3 minutes sunu gan Adama Fall di coordonnateur Pastef bu Gént Kay ñu dem ci laaj ak tontu rapidement correspondant yi fi mu toll nii commencé nañu yëglu ngir wax ñu terrain bi nu mu demee ak mbir mi fu mu toll. Euh, yaa ngi ko doon wax léegi maire bu Gént kay Babacar Diop euh, mi ngi doxal nga ne am na lu mu tàmbali waaye des na. Mhm. waaw waaw am na lu mu tàmbali mais des na même ci wàllum éducation bi ma nekk dafa am loo xam ne dafa des boo ñëwee ci wàllum ndox mi tamit am na lu bëri loo xamante ni des na ci wàllum ndox mi parce que aussi raccordement yi euh, des na mais ndox mi problème yëpp li koy waral mooy privatisation bi ñu ko def. coupure yoo xam doo toog deux jours trois jours mënoo toog ba pare di ñàkk ndox noonu. Mhm. Ah, te léegi boo dem nga miinal nit ki ñu jigéen ñu nekk ci terre bi root nga miinal nit ki ndoxu robinet ñu dem ba ci biir ñu coupé la trois jours wala cinq jours yoo xam ne dañu ko coupé ndox nga bëgg a delluwaat ca teen ba di rootaat xam nga dem yii moom foog ñu bàyyi ci xel. mais am am ngeen yaakaar ne daal commune bi dina soppeeku ci moom. ah ah man de loolu laa jàpp man. man loolu laa jàpp naa ne dana soppeeku bu fekkee changé nañ doxalin parce que am na bu ñu continuer moom mën naa ñàkk soppeeku mais bu fekkee changé na doxalin te am peut-être mu am yeneen programme te ñëwagul mais man de man pour instant yii li ma gisagul nii moom. dalul sa xel waaw li ma gisagul nii wàllu éducation laa gis ne moom moom moo ci tane mi ngi doxagul wàllum sport bi gis naa ne mu ci tane nag mu ngi doxagul ndax li mu fi def ñoom amuloon koo xam ne defoon na ko fi ndax coupe du maire moom c'est la première fois man ma gis ko fi. Te et puis li mu ci doon te li mu ci teg noonu ak organisation bu am solo bi ñu ci defoon vendredi le 30 décembre bi passé wax dëgg yàlla c'est quelque chose boo xam ne ak subvention yi ak maillot yi 23 ASC ou 24 ASC yoo xam ne ku nekk am ngay jeu de maillot ak ballon ah ak ASC yi nga xamante ni bokk nañ ci coupe du maire bi ku nekk am nga jeu de maillot am nga ballon te donc loolu yëpp def nañ def na ko ci te loolu c'est la première fois mu am ci mu am ci commune bu Gënt Kay voilà acteur culturel nga ndax bàyyi nga yooyu waaw non bàyyi bu ko ba léegi maa ngi ci kay. Hmm. waaw looy waajal. waaw waaw ñu ngi waajal lu am solo d'ailleurs sax temps yii passé ñu woon naa Kaolack ñuy euh, di waxtaan ak benn borom euh, kii boîte fii nii pour ñu def fii benn euh, activité bu am solo mais xam nga léegi daanaka boo xoolee artistes yi tamit dañoo yéegal seen bopp tellement seeral mbir mi te léegi da ngay organiser ba pare doo ci am dara. te sponsor yi léegi daanaka doo ci gis ñu bëri. voilà ñooñu waa ñëwatul ñooñu tey. su suñ partenaire la moo ñu fi andil artiste boobu. américain boobu. waaw waaw c' était un plaisir moom tamit ñu dalal ko ñu ko bu baax. waaw waaw mi moom mi ngi waajaat sax parce que ñu waxtaan keroog tamit. nee na ñu préparé parce que dafa amoon programme mu ne waroon dem Congo. mais dina dina dina waaj pour ñëw pour ñëwaat Sénégal. Ah, incha allah bu ñëwaatee Sénégal ñu ngi koy xaar. waaw incha allah dina fi ñu dalal ko waxtaan ak. waaw incha allah dafay ñëw dafay ñëw. allez merci beaucoup ñu ngi lay gërëm Adama Fall. ok merci beaucoup. enseignant nga njàng meeg njàngale mi xaalis bi leen Macky jox bari na de ah. waaw suñu alal la ñoo ko moom suñu alal la ñoo ko moom ndax ñoo ko liggéey. te et puis ñun ñoo doon koy kaas ñoo doon koy kaas ci temps Abdoulaye Wade en 2012. Hmm. mu ñëw nañu bu ngeen ma falee man danaa ko régler bàyyi leen grève bi ñu bàyyi grève bi ngir moom deful ko deful ko deful ko deful ko ba 2021 bii nii mu mu doog a mu doog a ñëw 2022 mu ngay doog a def mu xëppal leen xaalis bu bari waay non non bëriwul sax mais lañ def parce que lañ laaj joxuñu la la la la lañ laaj lépp hmm. donc waa ji nag ñu am compréhension tamit fekk si ko parce que moom moo ne ah, réew mi amul xaalis waaye li ma ci jaaxal mooy réew mi amul xaalis te ñoom ñu ngi pasar pasare alal bi di bind ay téere yu ngand loolu nag man moom a jaaxal trop. jërëjëf kàddu bu mujj bi li muy doon Fall. waaw kàddu bu mujj bi mooy di la euh, sant Babacar di la gërëm. Hmm. Euh, di nuyu euh, daam tamit daam ndaw di ko sant di ko gërëm wax dëgg yàlla kàddu yi am na solo. Hmm. di nuyu sama waa commune commune Guéndé di nuyu le département de Nioro di leen wax ne leen nag. Euh, àdduna moom nii la la politique. Hmm. politique la bu weesoo weesu na kon la ñuy def nañ koy xam te fexe incha allahu rabi en deux mille vingt quatre ñu protéger suñu candidat Ousmane Sonko ba en deux mille vingt quatre ñu gagné élection yi ñu voté massivement. mu doon la première fois nag mu ne opposition gagné na département Nioro. Hmm. loolu moom bëgg nañ ko comme moom opposition gagné woon commune commune euh, Kaolack. waaw waaw bëgg nañ ko incha allah. wala moo leen gay. waaw merci beaucoup. ok jaajëf